Hello and welcome everyone. Uh, this is Abraham and today we are going to learn about consonants and vowels in English. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ መሰረታዊ የሚባሉ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀቶች አሉ። ከነዚህ እውቀቶች መካከል አንዱ ስለ ኮንሶናንትና ስለ ቫውልስ በደንብ ጥርት አድርጎ ማወቅ ነው። ዛሬ እሱን በዚህ ቪዲዮ መልሰን የምናልፍ ነው የሚሆነው። በአግባቡ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ መሰረታዊ ትምህርት በሚል በተከታታይ የመለቃቸው ትምህርቶች ይኖራሉ። እነሱንም እንድትከታተሉ ልጠቁማችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ እነዚህ ከላይ የዘረዘርኳቸው cat፣ egg፣ hit፣ top፣ cut፣ why፣ bicycle፣ pretty፣ you፣ yes የሚባሉ እነዚህ ቃላት ውስጥ ያሉ letter ኦች አሉ። እነሱን letter ኦች ለየብቻቸው ነጥለን የትኛው consonant ነው የትኛው vowel ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ብንጠይቅ መለየት የምንችላቸው consonant ና vowel ኦች ይኖራሉ። ለምሳሌ cat ውስጥ C consonant ነች፣ A ን ደግሞ ብንወስድ vowel ነች፣ T ደግሞ ብንወስድ consonant ነች። okay egg የሚለው እዚህ word ውስጥ E is vowel G is consonant and G is consonant okay H I T hit የሚለው እዚህ ቃል ውስጥ ደግሞ ብንወስድ H is consonant I is vowel and T is consonant። እስቲ ከ A እስከ Z ያሉ የእንግሊዝኛ letter ኦችን እንጻፍና ከዛ በኋላ consonant ኡ የቱ ነው vowel ኡ የቱ ነው የሚለውን ለይተን ከዛ እዚህ ቃላቶች ውስጥ ያሉ consonant ና vowel ኦችን በደንብ የምንለይ ይሆናል። you እና yes እነዚህ special የሆነ treatment ይፈልጋሉ። እነሱንም እንዴት አድርገን consonant ነው ቫውሌቱ ነው የሚለውን እንዴት አድርገን እንደምንለይ ያሳያችኋለሁ። ሶ ኤ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, so Nazi uh, Yengilzenya Haya Sidustu letters Nicho. Okay, so A is vowel, B consonant, C consonant. D consonant, E vowel, F consonant, G consonant, H consonant, I vowel, J consonant, K consonant, L consonant, M consonant, N consonant, and O vowel, P consonant, Q consonant, R consonant, S consonant, T consonant, and U vowel, V consonant, W consonant, X consonant, Y consonant, and Z consonant. Okay, so anele yisti. A, okay, vowel, E, vowel, I, vowel, A, E, I, O, vowel, U, vowel and y sometimes vowel sometimes consonant okay አንዳንድ ጊዜ vowel ትሆናለች፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ consonant ትሆናለች። እስቲ ልዩነቱን ብንመለከት አሁን እዚህ ጋር Y O U you ስል የ sound ነች። ስለዚህ የ sound ደግሞ ምንድን ነው? consonant ነው። okay? you የ sound so Y is consonant pretty ብል አሁን እዚህኛው you ከሚለው ቃል በላይ ያለውን ቃል ወስጄ ፕሪቲ ብል ፒአርኤቲቲ ዋይ ዋይ ፕሪቲ አይ ሳውንድ ነው። ስለዚህ Y consonant ነች ወይስ vowel ነች? vowel ነች። okay በ sound ኡ ነው የምንሄደው። bicycle ብል Y bicycle I sound ነች። ስለዚህ I sound okay A E I O U A E I O U Y ምንድነች? vowel ነች። yes ብል እዚህ ጋር Y E S yes ብል Y sound ነች። ስለዚህ Y ምንድነች? consonant ነች። አንዳንድ ጊዜ Y consonant ትሆናለች፣ አንዳንድ ጊዜ vowel ትሆናለች። በምንድን ነው የምንለየው የሚል ጥያቄ ቢነሳ Y consonant የምትሆነው በምን ምክንያት ነው ካልን የሳውንድ ስትሆን ከኤኢአይኦዩ ከእዚህ ጋር አስቀምጫለሁ A E I okay O ም አለች እዚህ ውስጥ አዎ ኦ ኦ ዩ እንደዚህ አይነት sound ካመጣች Y ምን ምንድን ነው ማለት ነው vowel ነው። ነገር ግን ሳውንዱ የሳውንድ ከሆነ ከኤኢአይኦዩ ሳውንድ የተለየ ከሆነ ኮንሶናንት ነው ማለት ነው። በዚህ ነው የምንለየው። ለምሳሌ why ብንል W H Y Y ምንድን ነው I sound። ስለዚህ vowel ነው ወይስ ኮንሶናንት? This is vowel. Okay, cut, C consonant, U vowel, T consonant. Top, T consonant, O vowel, P consonant. Okay, and እያልን መለየት እንችላለን። so generally conclude ስናደርግ generally በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ 26 ምኖች አሉ letters አሉ። ከ26ቱ A E I O U አንዳንድ ጊዜ Y ምን ይሆናሉ? vowels ይሆናሉ። ሌሎቹ ደግሞ ምንድናቸው? ኮንሶናንት ናቸው። ዋይ ከኤኢአይኦዩ ሳውንድ ውጭ የተለየ ሳውንድ ሲኖራል፣ ለምሳሌ የ sound ሲኖራት ምን ትሆናለች? consonant ትሆናለች ማለት ነው። so የእንግሊዝኛ ቋንቋ መሰረታዊ ትምህርቶች በተከታታይ የምለቅ ይሆናል። እነሱን ትምህርቶች ለመከታተል አዲስ የሆናችሁ subscribe በማድረግ ቻናሉን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ለሌላ ሰዎች ደግሞ የተመለከታችሁ የተማራችሁ share በማድረግ ትምህርቱን የምንከታተልበትን ሁኔታ እያሰፋን እንሄዳለን። እንግሊዝኛ ቋንቋ በደንብ መጠናት ያለበት በደንብ ልናነበው የሚገባ ዕለት ዕለት ከቋንቋው ጋር ራሳችንን አብረን ልናራምድ የሚገባ ነገር እንደሆነ ያው ይታወቃል። አንዳንድ ጊዜ እያጠናን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የምንትወው ከሆነ ፕሮግረሳችን ወይም ደግሞ እድገታችን እኛ እስኪታወቀን ድረስ ላይሆን ይችላል እና እለት እለት ማጥናት እለት እለት ቋንቋውን መከታተል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ትምህርቶችንም ይዤ የምመጣበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ሁለቱንም ጎን ለጎን እያስኬድን ትምህርታችንን፣ ጥናታችንን እንቀጥላለን። ቋንቋውንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችንም ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው